Hello，大家好。那很多时候，呃，影片为了呈现出浪漫的感觉或者是氛围，都会在镜头的前面加上透明的遮蔽物，例如透明的呃玻璃杯子或者是灯泡等等。那我们今天就来测试看看。那我们使用的有玻璃杯，还有酒瓶。那我们一起来看看它在镜头前面会有什么样的效果吧。